Mury zamkowe w Jaworze, widziane od strony ulicy Chrobrego. Zaszedłem w jakiś ślepy zaułek. Tak czy owak, kamieniczki w Jaworze wyglądają tak. Dzisiaj jest 22 września 2012 roku.